abatabyaye yego imana irahari hmm. imana irahari kandi ibintu byose birashoboka ikindi kandi ushobora kuba utarabyaye kugira ngo umugisha kuri wa wundi wabyaye akirengagiza umwana wiwe harimo abantu badafasha kandi bavuga ngo barasenga eh. mani ndarenze burose eh, cyangwa se umuntu nkoraho urebe inkumi iyo cyangwa se wanagenda ushaka wanakigendera abadada babo sha iyo batangiye kuvuga ibishegu ngewe amagambo arabura nk'umugabo eh. uzi ko ariko hari abagabo baba ari ba siteresi hari umugabo ukubera shitani urumva mm. bikarutwa n'uko wakibera aho ngaho gutyo gusa ndabizi kuko ngira inshuti ntahimukiwe ngewe eh. rebeka ntamukirwa mm. <laughs> wati <laughs> oya mm. ntabwo kuvuga ngo sinsenga kubera si imisatsi imana se imana uzi ko hari abantu basenga bakagenda bakirirwa bapfukamye urumva ariko mu mitima yabo ari shitani ari inzoka zirasamye urumva ukaba abana ukagira ngo ari abantu batafashe umuntu ufite ikibazo uri kuvuga barokore mu izina rya esi ibyo bintu ntabwo mvuze mama kuki uri kubavuga barokore gucyuzi ubazi ibyo bintu nuko aribo basenga cyane mu izina rya esi abantu bose barasenga eh. ari abisilamu barasenga urumva sibye eh. ko bafashe cyane ari abakatolike barasenga eh. urumva abantu bose barasenga yego Mm. ikintu ndimo ndavuga ni abantu bashobora kukureba bakakureba just face yawe ukuntu imeze mm. bagahita bagutekereza ikintu kitari cyo mm. urumva kandi ubarusha ubarusha ubupfura Bifurije ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye byo ku isi abari mu rwanda tubahaye ikaze abari mu bindi bihugu byo hanze nk'iby'uyu mukobwa avuyemo kuko uyu mukobwa ntabwo <laughs> nizera ko ari umunyarwanda namwe tubahaye ikaze abo nibo bita abadiyasipora turakwakiriye umudiyasipora murakoze cyane umeze neza meze bobo wowe hmm. umeze uti umeze neza bakubwiye ko usana bruce melody mani <laughs> ngo guki bakubwiye ko usana bruce melody njye se ufite izo tentire wigeze uza hano se <laughs> wigeze uza hano ngo bakurebe abantu banzi ntabwo bazi ko mfite tentire zimeze gutya Eh? <laughs> none se urazifite nyine none se <laughs> bwise melody ko mbona ari we mu bintu by'umweru ahubwo we mupfana iki kinyusi se <laughs> ndi umufana uri umufana mm, umufana wigendera eh. mm. reka rero tubahereze ikaze turaza kumenya ibyinshi kuri uyu mukobwa hmm. nubwo atangiye ambwira ngo nsa na buruse buriya wasanga oya mani nibyo we wasanga we hari <laughs> we turebe ko batakubwira ko muzi we wasa wowe wasanga ahubwo hari ukuntu kuko hari ukuntu mwaba muziranyeho na buruse melody ah, <laughs> eh hmm. umeze neza se chameze bon ibintu ni sawa eh très très bien très bien eh, eh? eh? wowe se byemeze neza ariko mm. abantu wenda turi kuganiriza ntago bakuzi watangiye utwibwira mu mazina mm. bantu bakuru nitwa rebeka mukundwa nkaba ndi umukinnyi wa firime nkaba nkunda ibintu bya vayibusi ukuntu mm. uwo ni we ngera ko wari ufunze ingumi oya ariko eh, nkaba eh, eh. nkunda no gukora ibi bintu bya oya mama shangiye ntabwo ndwana nuko <laughs> ndakane k'imana nditonda eh ariko iyo umuntu ashatse kukuzana aho bya udatuma ndira ibihe bya bindi nyine byo kukumenyera ukuntu ntabwo nukana ndakubwira ngo amahoro y'imana abane nawe mm. uri umuhungu uri umukobwa uri iki manura hasi manura hasi ngende kubona nayobewe pe uri umuhungu what do What do you see, <laughs> boy? see. See well. What do you <laughs> see? Uh -huh. Look at me. Eh. Yeah, just nyine ngunda kuba smart kuntu tu. Na eh. birenze. Uri umuhungu uri umukobwa? I said what do you see? Urabona ndiki? Ndikukubaza. Bro. Uri umuhungu uri umukobwa? <laughs> Ndikukubaza ngo urabona ndiki? Genda eh. umukobwa. uri umukobwa mm. eh? nijwi ubwo ntabwo ryabikubwira mwaka byaremwe nsa n'abahungu hmm? <laughs> yego ko uzi ko ari umukobwa we ashobora kuba ari umukobwa meze neza rwose ndabibona ah, ahantu ni sawa mm. eh, ni heza byatari nawe urakomeye rega ntabwo twakwakira ahantu haba abandi murakoze eh. cyane wambaye neza by the way reka mbanze seriously nabirenze hmm. eh, nabirenze ni koboyi nyine tu nibi ngibi abantu babibona barabona ntabirenze just ni kwa kundi umuntu yambara nyine ukabona hmm. ariko ntabirenze ntabirenze niko tuba tumeze abakobwa b'i kigali ntabirenze <laughs> nta eh. kwifunga bya danjemani none urabona nifunze hmm. bro urabona nifunze se ipantaro <laughs> <laughs> ni wanene ipantaro ni wanene mani noneho nanayiguriye tawuni noneho kugira ngo ubyemere neza ni uko umuntu aberwaho gatonya ntabiba hmm. birenze umunsi hmm. rero ndashaka ko tuza uh, kuganiriza abantu ku bintu bigiye bitandukanye hmm, wenda ku bantu batarimo baramubona nureba yisha ukareba n'uyu mukobwa hari ukuntu <laughs> biba birimo na sound urazumva ayisha uramuzi cyangwa ayisha ndamuzi ariko mani ntabwo dusa mani oya eh. ntabwo dusa nta naho duhuriye ariko nyine mwese muri abakinnyi b'amafilme mhm. hari abakinnyi b'amafilme mhm. azi kwakitinga yo i like her so much ariko eh. mhm. ntabwo dusa ntabwo musa yo so ubwa mbere ubushize nibwo yari afite tentire y'umweru ndakeka yarayihinduye ubu nyine ubwo wenda nubwo ari kuvuga ati wenda ikintu dufite duhuriyeho jasi ni umusatsi ariko ibingubu nyine yarahinduye yashyizeho nuza papo ndakeka hmm. nyine ni ibisanzwe noneho ni ibintu biri aho ni ibisanzwe <laughs> ariko <laughs> ariko amakuru ye ndabizi ko uyazi wenda ni ukuri kuyaca hejuru ayahe koko yayisha ako wari uvuze ahubwo ako akahe kuko akundana na irene eh, eh. ibyo ntabwo nta makuru mfite ariko nyine ntabyo nzi ni ukubishidikanyaho nk'abandi undi se bakundanye ikibazo kiri hehe kuri kubihakana bakundanye ikibazo kiri izi bose nta kibazo kirimo eh. bose si ibyamamare se eh. reka reka ntacyo eh. ndakugirisha ari se ngo mutware ikibazo irene ashobora kuba atamukunda tu ayishuwa se iriya jisho rya irene ubona ritamukunda wabonye ijisho irene yarebye arine gahongayiro reka rero turaza kubanyurizaho ako gafoto barebe ijisho irene yarebye gahongayire mm. urabona akunda ayisha ijisho nkurebye urabona nk'ukunda ngeze wanyangira iki none se we yamwangira iki njye ntabwo ariko nkunda urukundo rwa e n'iki n'iki none se kurebana gutya umuntu gutya nyine ni ibintu nyine mm. niba ari umuriro just abo ngabo bo dushobora kubabona tukabona just ni ibintu nyine biri aho ngaho irene ayisha mm. mhm, mm-hmm. tukabona ni ibintu nyine uh, social media abana bashobora no kuba ari n'agatwiko ni mm. ibintu bishoboka mm-hmm. yari ari ukuza gutwikira wenda yisha kugira ngo YouTube ye izamuke cyangwa se abantu abafana bakundanuza mm. babakunda kubera uh, just iyo barimo baraganira baryoshya nuzi ikiganiro cyabo mm. yeah so ntawamenya wenda ibyo ngibyo bimaze kuba gutyo ayisha avuga ati ngeni yidekaraye ko akundana na Irene mm. haje kuzaho nyuma ah, Irene ubwo yatakaga ahongayire mu kiganiro Kurani aniveriseri ye hmm. warabibonye hmm. nyuma yaho noneho sasa haza musaga yuko arine gahongayire atwite none se murakeka ko ubwo ushatse kuvuga yuko irene ariwe wateye inda gahongayire byaba bitwaye iki se bitwaye iki se ahubwo ibyo bintu birumvikana hoya eh. ni amakuru atumvikana ayo ngayo amakuru ya irene se urayazi ko hari ahantu atagerayo basi ngo yarahita yinjira ariko wapi ngo nawe ni ibyo ngibyo nyine ngo naho <laughs> oya ni ibyo ngibyo <laughs> ariko nyine ntabwo ntabwo ari byo eh. mm. selekita yasetse pe selekita tuguhaye ikaze <laughs> selekita yumiwe yumiwe se nahise mani hari ibirenze mbese mm. hari ibirenze eh. nta birenze ariko nta birenze uravuze atarine gahongayire mm. wawe oh, ahubwo gahongayire se ubwo muramubaza iki uzi u rwanda rwose rwaragiye ruragwa gahungayira raratwite mhm. ni wa mbere utwise niwe hmm? wa mbere utwise ahubwo mwaretse n'ako kana kakivukira neza mu mahoro ni ukuri bagatera imijugujugu hmm. ko nyina yamushimye baramubaza iki ko afite ubushobozi bwo kugatunga mhm. mwabonye asa nabi se gahongayire se nawe urabona asa nabi nawe afite imisatsi nk'iyo yawe eh, none se asa nabi nsa nabi se eh. bro bro bro ndasa nabi look at me cameraman ndasa nabi man none se eh? none se ndasa nabi se bro oya ariko uyu man iyi urayizi man uzi ukuntu irahenda urayizi se man iyi ni tentire man iyi ni tentire y'imvi man urumva Eh, kuba afite rero nk'iyi ngiyi eh, eh. binavuze ngo afite inoti afite inoti man eh afite inote ndetse n'ubushobozi afite n'ubushobozi bwo kuba yatunga n'abana bangahe niyo baza ni n'icumi abamutera imijugujugu se ngo bagateye imijugujugu hari uwateye kari agahinja kibereye mu mijugujugu social media ariko sinakubwira eh. mani hari igihe bajya no mu buzima bw'umuntu nicyo kintu mani nangira n'abanyamakuru mani hari igihe bajya mu buzima bw'abantu <laughs> deep deep deep deep deep deep mani abanyamakuru se nibo babivuga none se ni bandi ntabatumirwa nk'uko nawe wabijuka bivuga hoya none nabikuye hehe se ¿Eh? nabikuye hehe kariho kagombwa kuvuga ariko ndimo ndakubaza nabikuye si ku banyamakuru wapi mani jesi ni ugushaka amaviuzi baba bashaka bakumva ko akantu ari agatwiko bakumva ko niba bashaka gutwika baragenda bagasebya umuntu mhm. bakangiza izina ry'umuntu ntawaryangije mama rine gahunga rero turamukunda nanjye ndavugira abanyamakuru Eh? njye ntabwo ndabavugira siki iki eh. mujye muvugisha ukuri eh. abanyamakuru abenshi abenshi baba bashaka kwangiza izina ry'umuntu inde nande nk'urugero se ureba ko ndi hano yego ureba ko ndi hano mm. ejo cyangwa ejo nshobora kugafata mm. mukahita munshyiraho ikintu uti rebeka yakoze iki ngiki nakikorera naba ndi kumwe n'umuntu tayari rebeka ukumva ego uko yesu wape imana abanyamakuru rimwe na rimwe mani hari igihe bashyira abantu hasi kandi ntabwo biba ari ibintu byiza kariya kantu ko gutwita se we warakemeye neza nta kintu bintwaye kuva se afite uburenganzira afite uburenganzira bwo gutwita kuva afite amafaranga it's okay for me nta kibazo nawe wemerewe gutwita ya mfite amafaranga nabikora nta kibazo natwita mfite ubushobozi bwabyo eh. nabikora nta kibazo nahise impamvu utari gutwita ni uko udafite amafaranga afite nta mafaranga mfite mani Hmm? nta mafaranga mfite amafaranga ufite nangahe se ku buryo utaba ufite amafaranga kandi ndi kukubwira ngo ni amafaranga mfite ukaba uri kumaza ngo abe n'amakeya se wambwiye ko tentire zikora bro sinje n'amaguru mani none se wagira ngo uze n'iki <laughs> mani nze na moto mani zanuvuye mani mani reba akavumbi bros yewe aje n'amaguru nje n'amaguru bro icyamamare nk'iyi ngaho ndebera abanyamakuru nta nubwo bamanaga <laughs> kandi njya gutwikira ntuzajye imibonano yawe yego ah, abadukurikiye we n'ababirebe uyu mukobwa aje n'amaguru bwasi bikwiye kugenda n'amaguru ntabwo mbikwiye eh? ntabwo mbikwiye kubera iki se kutabikwiye abagenda n'amaguru se ni ikosa mm, wabonye amafaranga se wagenda n'amaguru eh? wabonye amafaranga wazana n'amaguru hmm. oya wafata moto wafata moto Ah. niyo mpamvu nabonye ukuntu ariko ukuntu akunzwe hmm? akunzwe akabonye akunzwe akabonye ntuya wowe ugira icyunzwe mani naje n'amaguru waje wizanye se basi kameramani wamamagaye ryari waje wizanye kameramani wamamagaye ryari so wambwira ngo nze mfunge ngo mbone kuza sinahise buriya nahise nza nk'igitabo reka hmm. hmm. ntabwo ubizi wowe waje wizanye se ninde wanzanye burose nizanye ntabwo wizanye nizanye bro <laughs> ntabwo wizanye really nizanye je ndabizi ubu se mbishyire hanze mani wari uhagaze hariya <laughs> mani uranyambikire waje wari uhagaze hariya muri kumpepera mani si mwabonye kereka niba mani nagiye guca kuri bariya abasekirite hmm. njya kwinjira njya kubabwira ko ninjye njya gusinya uriya muntu wicaye uriya se wicaye hariya uramuzi bro wanjye se eh. mani uriya ni bro wanjye tu eh. much respected ego byanyabyo bro urabona tudasa mani turebe turebe ko dusa reka maniseka ariko babone n'inyinya tubabarire wegere hariya kuko turebe ko musa ni ukuri da ni ukuri ngewe noneho kugira ngo nanubahirize porotokole dore eh. mani ni bro wanjye bareba ukuntu mani murabona ukuntu muba mudufatiranye <laughs> bro mani amafaranga bari buduhe noneho ntabwo turi buyamare eh? <laughs> urayashaka yiki Eh? Ei. Eh? Eh? Ei. Amor, hein? Dore twese dufite iPhone. Aravuga se? Eh. Aravuga. Mumpera kamikoro. Mani be, eh? Mumpera kamikoro. Ari kugaragara neza zawugo we. Ni amahoro. Eh, ni amahoro nta kibazo. Eh. Mumeze neza. Mumeze neza. Eh, rebeka uramuzi hmm, ni mushiki wanjye reba eh, iryo jisho reba <laughs> iryo jisho ijisho risa rirema eh? wese bakwita te musaza njye nitwa ben nambaje imana witwa ben zamurijwe umwana usanze turi kuvuga gutyo koko njye nitwa ben mani ntumurushe mani wimurusha <laughs> amani wimugore <laughs> ntabwo akunda gusakuza cyane ntabwo ari nkanjye ntabwo ari umusazi eh. Eh. ibibazo uri mubaze numubwire ngo navuge cyane eh. oya nta n'ibyinshi ngiye kumubaza ngo ni musaza we <laughs> ntabwo ari musaza njye sinabyemera none se urabona reba inyinya noneho ni nayo y'umuryango no kugira ngo ubyemere turebe zamura ku nyinya selector inyinya inyinya gikoze eh, eh, eh, ibintu bimeze na neza biri no ku rundi rwego pe mm. wenda mushaka kumukoresha ikiganiro se nawe nawe nta kibazo muramuhemba se nawe ewe turaguhemba turaguhemba murampemba nyine iki murangurira byeri eh, eh. byeri <laughs> mani njyewe nka fanta <laughs> mani ntukabeshye <laughs> eh, njyewe nka fanta bro bro turaziranye bro unywa byeri unywa fanta njyewe narabatijwe muri iyi minsi isigaye mani ku cyumweru mani ku cyumweru se ahubwo yabatijwe ku cyumweru wabatijwe ryari ariko se ko neza abana <laughs> mani arazinywa nimuzinywa mani nuko ari imbere ya kamera <laughs> eh. muzigure murebe mani we murumirwa kandi amakuru mfite nuko amakuru mfite nuko uyu mukobwa atanywa n'inzoga ngewe mm. ntabwo nzinywa mani nuko kubera ko mutagira ngo ndi no kubabwira ngo ibintu by'inzoga ntabwo njya nzinywa mm. mubaze ko ninywera agafanta ni umurokore mm. eh, umurokore akambara kiriya kirombe eh, kuraho kuraho kuraho kuraho ikote ikote hari ibintu dushaka gukora uyu mutipe ntabwo abizi imana ni gutya babyambara ikote se ry'iki ushaka kureba iki bro manu uzi ko yagukubitira ahangaha urashaka kureba hano uzi ko yagukubitira ahangaha wazanye na bonsa se abashiki nabumvishe nyine ni eh. mushiki wawe koko cyane Mm-hmm. rero we suhuza abantu bari badukurikiranye wenda turakurogoye ahantu wari wibereye kuri cati ukuntu ariko nabirenze icyana kiwe bari kuvugana kokayifone bakita korazon reba agafone korazon <laughs> siko yitwa mani siko yitwa ariko arabizi ko ariko wamwanditseho sabizi ko ariko wamwanditseho oya ntabyo se mani ntabwo ariko yakwanditseho eh. uwo mwana ntabwo ari twamwanditse eh? uwo mwana tubyibagirwe eh. twakomeje none se byari bimeze gute mumbariza ikibazo ushaka mani kiki ko tuziranye dukomeze ikiganiro <laughs> mone turaziranye yego eh, turakwishimiye broda imana iguha umugisha kuba mm. mwitabiriye gira ikintu tubwira gira ikintu tubwira gira ikintu tubwira mm. ibintu ndabona ari sawa nyine tu mm. numva ukuntu ariko ari umuntu utuje uyu mushiki wawe se wazamubwiye akagira uko azajya abigenza agenza uti ngo azatwita ngo ngaruko yabonye ifungwa uyu mukobwa arasenga cyane buriya eee eh, uba arasenga mm. urasenga urabona nasenga urasenga ayushuwa ayisho dusengere muri iki kiganiro si twanasenze muri iyi minsi mani isenye akavidewo wagiye kohereza mani muribuka n'akavidewo k'umuntu yarimo arabatizwa <laughs> agwa mu mazi eh, eh, eh. <laughs> ahagurutse hmm? ahagurutse avuye mu mazi avamo nyine jesi yumva umwuka ugiye guhera afata pasiteri umuntu ari kubatiza ni wowe bose bahita bajyana mu mazi ni wowe nanjye ako kavidewo ndakazi ni ngewe ni wowe umuntu wabonye se yari afite itentire mu mutwe umuntu wabonye se wabonye atari sinimwari dore ni kera yagaciyemo igihe ariko n'uyu mukobwa ataravuga ni ugiye kohereza ko gutebya wibeshya <laughs> ni kariya akavidewo ni kari kavidewo ni we se wakabereka ubundi ni we se katwereke ni we eh, urabyemeye hmm? urabyemeye wabatijwe ni ukuri kubatizwa se birarenze hmm? ibi bipagage <laughs> twaje mu mashitani ubu bintu bari kutubaza wabyumvishe turumirwa ngaha muri iki kiganiro by bayidawe hari n'abantu badukurikirana bakunda gusenga eh, dusengere imana ibaho umugisha mwe mwese muri kureba iki kiganiro imana ibane namwe amen ahubwo arasenze koko mm. si ukwifuriza abantu imigisha se tangira nk'uko abandi batangira isengesho ugeze nangira ko abandi batangira kuki wowe utagira kerefitivite yawe eh? imana uko usenga kose irabyumva eh? ipfa kuba biba bikuvuye ku mutima baravuga ngo imana ibyeze nanjye mbyase <laughs> ngo guki ngo imana ibyeze nanjye mbyase ubundi kera tukiga niga muri segonderi yego iyo twajyaga gusenga urabizi mu bapadiri barasenga ntabwo ari nka bintu by'ahangaha eh. eh, kugira amasengesho yihuta imana ibyeze nanjye mbyase bikarangira nyine mukarya bikarangira iryo niryo sengesho ryihuse hmm. imana ibyeze kuko hari abana barokore babigira eh. agasenga amwe ahisha ibishyimbo urayazi eh. hari bita amasengesho ahisha ibishyimbo eh. <laughs> yandi mutera ibiryo bigagena bigahora ahubwo bikagenda no kugaga hmm? ibyo bivuze iki ntese ntabwo ubizi hari gukora ujya refata mikoro none <laughs> <laughs> mari zibakirutse nta kibazo yego wari ufashe mikoro ugiye kutwibwira twibwira ngiye kubabwira eh. abarokore eh. abameri nibo babikunda eh. agatangira gusenga saa moya akarangiza saa munani mhm. ntabwo we wajya kurya mu barokore karaka Eh. <laughs> niyo nzi ko ari abarokore ntindabona iminota nka mirongo itatu <laughs> eh, mu kurya isaha yo kurya uyirenzaho eh, mirongo itanu kuko ewana nawe urabizi ariko ariko isengesho ryinshi niryo buraryo rishobora kuba ryanahamagara imana da niyo ryaba ari iry'isegonda rimwe yose agera ku mana angana wabisomye hehe se nose umuntu aragenda akavuga ibibazo byo aho urashaka kuvuga reka nkwegereze mikoro tubwe mani iyi ngiyi <laughs> nimwe ivuga neza eh. mani uzi wasanga utanavugaga mani dore ntabwo biri kwaka <laughs> sinasenze bro <laughs> nasenze mm, nasenze ni wowe uyinzaniye ntabwo nari nyikwatse yego barakumvisha uko washaka ngo bakumve ijwi banyumve ijwi vuga vuga ujye uyinzanira bro kucyo wanitse mikoro yawe shaka mikoro se akarimbo ya davis d ntabwo muyizi mikoro ya davis d niyi meze ite ndamikoro oye mikoro ari bro wawe tu atakubaza gushaka mikoro <laughs> mani ko yatse mikoro yanjye bishaka mikoro biri fani mikoro se ni ni lovely winnie ari kuguhamagara ngo ngwiki ari kuguhamagara inde Your wife. <laughs> Your wifey. Eh? Your wifey. Tumwihorere. Muri Yasini. Muri Yasini kwa <laughs> ikiganiro. <laughs> Uyu munsi urasenyuka. Twagiye. Yego. Yego. Twikomereze. Ah. Eh. ariko kuko muranasa by murasa kabisa kandi nabyishimiye hmm. kubera icyo aje aguherekeje hari ukuntu ajya agufuhira oya mani ntabwo ariyo nanjye nyine nshaka kumukoresha agapuranka mfite agacano eh. akayipitsana eh. <laughs> gafite abasapu babiri ako gacano ni ukuri ako gacano mm. oya karakenewe borose umva mani musabusirayibingi mani ni cano yitwa imagination tv urumva ifite abasapu apu <laughs> nuza urabura gato cyangwa kane cyane n'uwakanga umva umuntu uzajya usubscribing nzayamuha mituyu y'ijana ijana ijana ijana ijana ijana ijana no mu magurupe ndaza kubishiraho ngagacaro kawe gafite abantu bangahe babiri imana nagatangiye ejo ariko ntabwo wandenga dore nagafunguye ejo dore umukobwa afite amafaranga eh niyo mpamvu yafunguye na cana afite amafaranga nyine umuntu umuntu comment ashyiremo nimero ye and bamuha amafaranga yes umuntu uri buze gukora subscribe hmm. mani hariya mvuza ngaha ijana ibaze gukora agasabu gusa eh. ahita mituyu ijana eh. si ijana se bya mituyu ukaza no kugenda kujya kureba ibindi nyuma ushaka niyo bizinesi borosi eh. sinzi ibyo murimo ajaje ajaje pe ni ukuri abantu batasabusikarayibinga baba bafite abadayimoni ni ababaya sana uzi umuntu uzi umuntu ari kukureba arumva akashobora no kuvuga ati wow this guy hey this one this one man arashoboye man akashari mu mutima kari kumurya kavuga ati arabizi ariko i don't mind i don't care you know so ntabwo ari byiza nimba ukunze ikintu banyarwanda ni naho hantu dutandukanye n'abandi bantu iyo uba ukunze ikintu byerekane ko ugikunze mbese hariho videwo ko utangiye kubabwira gutyo oya none se hariho akavidewo mu mwaka harimo akavidewo ariko eh, none ariko reka mbanze mbabwize ukuri hari abantu mbanze mbabwize ukuri oya se wese mbanze mbabwize ukuri eh. kugira ngo n'uyu babibona bakabikunda bazibuka ko nababwiye ko nibabikunda nibabibona bakabikunda nyine bazakanda ka like ndetse bagakanda na sub ndetse ko warutangiye ubabwira nabi ngo hari abantu banga kuzitanga oya nuko nzi ko hari abantu baba bakoze neza bantu mm. uzarebe mani hari hari channel yitwa paradox harimo umutipe bantu uzi kwakitinga ndamutwikiye <laughs> yakwishyuye mana azi kwakitinga byatari eh. ariko yo ariko nta sabu afite afite ebyiri nk'izawe oya Eh. ariko yatangiye kera eh. niyo muntu waciye intege <laughs> mm. yego yaguciye intege <laughs> ate yatangiye kera yatangiye kera none afite sabusikarayibe ebyiri ntabwo afite afite <laughs> zingahe afite magana atandatu na sibyo afite magana atandatu na sibyo nturiya ni uriya niwe pesa eee eh, turebe oya oh, ntabwo ari iyi ma eee eh, bakabu se nabambagize ntabwo nabambagize eee eh, abasabu babiri umuntu waguciye intege mani yatangiye kera yarihirinze uzi umuntu bita kwihiringa hmm. yarihirinze uruzuba rukamukubita hmm. ndavuga sha bino bintu biravuna ubu biretse wari warakuyeho tentire eh, babaye batatu hagiye humwe turebe <laughs> hagiye humwe hagiye ego baba bangahe imana iri kubikora babiri bagiye biraza <laughs> biriko biraza babiri bagiyeho yego mani yindi ko stop umuhana n'abandi bagende bakore subscribe kabisa mani n'abantu ariko barimo baratureba nukuri sibyo mm. mm. shano harya ngo yitwa mani ndazajya mbatwikira burose mani si murabe ukuntu umeze hmm. haguruka ariko haguruka nabyo biremewe babanza ubereke uko umeze guhaguruka bazabibona mu yanjye kuki mbatwikira ndetse naritwikira mu yanjye mani nzahagurukira mu yanjye eh, niho uzahagurukira uzahagurukira mu yanjye <laughs> oya mbwira bivuge cyane ntabwo byumvikana eee eh, eee eh, cano yitwa imagination tv imagination tv mm. imagination subiramo we nanjye hano haravamo ko tudakubwiye hano haravamo ko imagination eh, eh. <laughs> subiramo ntabwo bari kukureba mani kamera hari ubwo ari kumureba ntacyo ko turakwijwi gusa imagine ikindi egisi zone tv aza kariya konyine eh. imagination tv imagination tv ah! ndabimenye <laughs> ndabimenye yego twikomereze gusa hmm? eh, ibyo se ni iyihe eh. twikomereze barabihorere bari mureke kutuderanja mu kihe mureke kutuderanje mu kiganiro twikomereje ni ukuri ndimo ndabasaba mujye kureba uriya mutipu azi kwakitinga uriya bamwita tivi iwe ni paradogisi mm. bamwita ase yaguhaye iki cya kizina cye cy'igihinde bamwita ngo iki simbizi chaturuvedi eh. <laughs> chaturuvedi <laughs> aratwika bro chaturuvedi akunda abahinde eh. <laughs> fo eh, akinana n'abahinde ngo yitwa chaturuvedi cano ye yitwa gute paradox tv amaze gukora cano zingahe ibaze noneho ko ubwo hamwe yaragiye arashya ajya ahandi akora ibiki se akora ibijyanye n'iki ijyaho iki ijyaho iki <laughs> ijyaho ibiki mwana amaze gukora amaze gukora cano zingahe mwana buriya amaze gukora cano zingahe biri gukora se eh. iyo cano yagiyeho ryari imaze imyaka ariko afite abantu babiri mani nta eh? babiri iba afite ntabwo afite babiri yego mm, naramutwikiyeho wamuhaye bangahe manitse ntabwo twikiye se muri kumwe <laughs> nari nzi ko yakoze cano nyinshi mm. naho niba amaze umwaka afite abasabu babiri sha bagende bakoreho sabusikarayibu shana ukuri bamufashe kandi arakitinga koko eh, nta n'umuntu umurusha kwakitinga mu rwanda ariko se afite babiri mu mwaka asheyaringa nabyo yaransheyarinze nanjye narundi kukubwira ko ariwe wanciye intege yo kudakereya yutube <laughs> ariko ye by the zimaze kuba nyinshi ziri muri magana magana atandatu gutyo ariko nyine nyine atuma mwakabyarana uyu muntu ari kugana he urumva ufite icyizere se basi ko zizava kuri ebyiri eshatu zabaye eshatu eshatu bro Eh. ahubwo reka nkwereze akajana kawe mani kugira ngo no wazabaye izingahe eh. eh. umuntu wese uri bukore subscribe kuri imagination tv baramuha ijana ryarari imana simuribona yego <laughs> wasanga wasanga eh ubwo bagende bakoreho subscribe kandi turanagushimiye cyane hariya ngo witwa nitwa Ben witwa Ben Mm. Eh? Hmm? my brother abanyamakuru baranseta neza zana mvuze cyane zana nyifashe my brother bro ariko iki nkifashe turagushimiye cyane imana iguha umugisha wadusigira akanya tukagumya tumuganiriza dore ngo yara yego warama iyi ntebe yijyane <laughs> warama wicara <laughs> ndindiriye yego ugumye umurindire neza ntacyapfa eh, cyangwa wagenda se umuntu nkoraho urebe inkumi iyo cyangwa se wanagenda ushaka wanakigendera abadada babo eh afata moto masi navuze ko naje n'igitsi bro yego yifashe twikomereze mikoro mani muvuga ibishegu sinabivuze mwo kabyara ibyo ni ibishegu ngo bayifashe si wowe wabivuze ngo nkunda kuyifasha yego e, e. sha iyo batangiye kuvuga ibishegu ngewe amagambo arabura hmm. tuvuge ibindi tuyifashe inyise mikoro vuga bivuge neza yifashe fata iyo microphone neza yifashe mikoro yifashe mikoro urayimfashije yego ndayifashisha imana iguha umugisha kuyifasha amen eh? ariko urakomeye harya ngo uzabyara uzabyara <laughs> nagize amafaranga ariko se ubundi abakobwa wenda babyara babyara badafite abagabo wababwira ikibo mm. uzabyara nta mugabo se umugabo eh. uzi ko hari abagabo baba ari ba stress hari umugabo ukubera shitani urumva mm. bikarutwa n'uko wakibera aho ngaho gutyo gusa wese urabizi ibyo urabizi wowe ndabizi kuko ngira inshuti kandi ntabwo ntoranye inshuti nyine abantu bose ni inshuti zanyu umuntu unganirije mukuraho ikintu hari uwaguhemukiye se ku buryo wakanga abagabo kuvuga ngo uzabyara nta mugabo oya ntabwo yamemukiye ariko numva inkuru nyinshi mwumvishe iyihe nkuru numvishe inkuru nyinshi zivuga iki izo nkuru zavugaga iki ntabwo nazirangiza bwacya bukira bugacya bukira bugacya bukira eh. tugatangira umwaka mushyashya nyiri kuvuga inkuru z'imyaka gusa twatangira undi mwaka turi kuvuga izi nkuru eh. hmm. z'abagore n'abagabo se azanye inkuru z'abagore n'abagabo tuvuga ibindi bitatu bana muri mudu barahemukiwe eh. ngewe rebeka memukirwa eh. eh. <laughs> wati <laughs> wati ego yesi ntuweze ko tuvuze akantu ko kubyara ntabwo ntukagizeho ikibazo oya ntabwo nakagizeho ikibazo nshuti umwana ni umugisha urumva umwana ni umugisha ariko niba unamubyaye umubyare atari bukubwire mama nyine iki ngiki ukakibura mm. niyo mpamvu bavuze ko gahongayire amaze kuyagwiza yongeye agatwita umwana azamubwira mama nkeneye amagi kurya amagi mu gitondo abwira umukozi na furayingi hariya mhm. cyangwa ya boyiringi umwana avuga yashaka amubwira ati nshaka kurya iki ngiki mm. amubwira n'ibiryo utararya wowe urumva mfite inzara se ngewe uri kubona mfite inzara <laughs> ufite inzara ariko ibiryo urya biratandukanye nibyo ndi kuvuga n'ibyo urya aya ibyo urya eh. twebwe ni kimwe ntabwo eh. eh. nta mafaranga ndagira ako ninyagira bizaba bitandukanye ariko uracyari na muto uzayabona ntabwo nihebye inshuti ngo <laughs> narihebye <laughs> kubwira ko uzi wihebye bro hano ntabwo nihebye ngewe gusa ikintu kineye ubwoba se ni ukuntu mvuze ikintu cyo kubyara nkabona eh oya ntabwo icyo kintu ikibi kubyara ni umugisha ikibi ni ukubyara udavuga uvuga ati umwana azanyaka iki kintu nyiburi hmm. cyangwa se uzi ko hari umuntu ubyara uh, nk'ubu ngubu usura ukuntu umeze hmm. urumva nta hmm. mafaranga mfite nkabyara noneho nta n'amafaranga mfite tukajya duhura Mm. umva utanashaka no kundeba mm. udashaka no kunsuhuza eh. no mu gutwita kwanjye udashaka no kunsuhuza eh. mani hari ibintu nyine biba bimeze nk'aho ari ibibazo ariko ukabyirinda ukabyirinda nanone abandi bantu bakeka ko ari ibibazo kandi urimo urabyirinda mhm. mm. nimbona amafaranga nimbyare eh, ah, ngo hari uvuze ngo nibona amafaranga ntubyare nimbona amafaranga nimbyare ni uko imana izaba yarabigenye umusaza wawe ubivuze se wasanga abizi oya Eh. uriya ntabwo ari musaza wanjye bro wanjye nguyu <laughs> ntabwo njya nkuriragurira yego eh. bro wanjye ntabwo yavuga icyo kintu icyo kintu numwaka umwaka ni umuntu ikintu kibi hmm. uzabyara nzabyara kandi nanone ntinabyara bizaba byatewe n'imana hari abandi bantu baba bari aho ngaho narera nkababera ababyeyi yego abantu batabyaye wenda batabashije kudukurikirana bababwira iki batabyaye yego imana irahari hmm. imana irahari kandi ibintu byose birashoboka ikindi kandi ushobora kuba utarabyaye kugira ngo uhe umugisha kuri wa wundi wabyaye akirengagiza umwana wiwe ngo ntabwiriza ni ukuri njye biramfashije kandi n'abadukurikiranye eh, wenda udafite urubyaro ejo byagenda neza ukabyara kuko harimo abantu benshi ngiye nzi bagiye babyarira imyaka makumyabiri bamaze mu rugo rero ntibihebe hmm, uzi ko uvuze ubutumwa we cyane hmm? nzi ko nta butumwa wahereza abantu kandi abantu barimo baravuga ngo ntusenga hmm. ntabwo kuvuga ngo sinsenga kubera si imisatsi hmm. imana se imana uzi ko hari abantu basenga bakagenda bakirirwa bapfukamye urumva ariko mu mutima mitima yabo ari shitani ari inzoka zirasitamye urumva ukaba abana ukagira ngo ari ba bantu batafasha umuntu ufite ikibazo uri kuvuga barokore mu izina rya yesu ibyo bintu ntabwo mvuze mama kuki uri kubavuga barokore gucuzi ubazi ibyo bintu nuko aribo basenga cyane mu izina rya yesu abantu bose barasenga eh. <laughs> ari abisilamu barasenga urumva sibye eh. ko bafasha cyane ari abakatolike barasenga mm. urumva abantu bose barasenga mm. ikintu ndimo ndavuga ni abantu bashobora kukureba bakakureba jasi fesi yawe ukuntu imeze mm. bagahita bagutekereza ikintu kitari cyo urumva kandi ubarusha ubupfura yego isura bagakeka ko isura yanjye atari ubupfura kandi burya umutima wanjye ari ubupfura bagira ngo isura yawe ni iki ni uburara mabonye tentire mu mutwe eh. hari aho ujya uca bikaba uko nta muntu urabimbwira gutyo eh. abantu benshi barayikunda none ko kiri kuvuga ngo barayireba bakagira ngo ni uburara ni uko abantu benshi nanone izo sitori nzumva eh. bavuga abandi nabi iyi tentire yishyizeho vuba tu ariko wagiye kuyishyiraho uzi ko bazakuvuga ya ibintu byose uba ubyiteguye hmm. Hmm, ariko kubera iki ndabikunda nyine nkunda tentire ntabwo uzambwira wowe ngo cyangwa yishyizeho ubonye gahongayire yishyizeho gahongayire ni ndakubwiye ko ngendera ku bantu niba akoze ikintu kikanyisipira sava sawa nta kibazo hmm. ariko ntabwo ndamugenderaho ngo kubera ubusitani ngo ashyizeho iki nimba mbona nyine nyikunze sava nta kibazo wabwira n'abarokore ngo bazishyireho niba babishaka babishaka bayishyiraho hmm. umusatsi ntabwo uri ku mutima umusatsi ntabwo usenga <clears throat> umusatsi ntabwo usenga hmm. baho atari ukubera abantu hmm. umuntu azakuvuga nabi uwukuvuze nabi azagukenera guhamagare umwoherereze kandi babandi birirwana cyangwa se bagendana hmm. yabahamagaye bakamubwira ko nta kintu afite bakavuga ati uriya niko yabaye ariko rebeka nifite itentire hano hmm. mwana ashakisha nkashobora no kuba naguza uzanamenye ko wabwiriwe cyangwa waburaye hmm. ku mana rebeka we winyitangwa rebeka wineze impuhwe byose nyine impuhwe rebeka mana urasinguteza <laughs> impuhwe ibyo bintu ni iby'impuhwe <laughs> <laughs> ngo ntuneze impuhwe wigirire impuhwe ngewe unteye impuhwe pe kumbwira ngo ngo harimo abantu badafasha kandi baseka cyane nakubizi eh. harimo abantu badafasha kandi bavuga ngo barasenga nk'abo bakwimye sabusikarayibe ukaba ufite sabusikarayibe ebyiri mu mama shana ukuri ntabwo mbarenganye kuba mfite sabusikarayibe ebyiri ntibivuze yuko nayitangiye ejo bundi nta n'abantu bayize sindanashiyaringa ko nashyizeho akantu ko kuri tiktok kugira ngo turebe ko ikora byonyine eh. eh. eh. tuzatangira kugira nk'ejo cyangwa ejo bundi nibwo tuzaporodinga yego uzaporodinge bagende mm. bakoreho sabusikarayibu kandi utanga sho sibyo mani ndarenze borosi gusa shimwe murakoze cyane reka wenda tuze no turimo turanasatira n'umusozo <laughs> tuze kubwira abantu badukurikiranye ngo rebeka ararenze ntabwo arenze ahubwo ngo ni cyane rebeka urarenze ntabwo arenze mama eh. arenze ku bwe kuko atekereza ariko abantu ntabwo babona ko arenze nigeye ndenze ku mutima wanjye nijye mbizi kuki abantu batabizi se kurenza twavuze ko turi gusoza turi gusatira umusozo ntabwo twari twasoza kuko nta nubwo bari batubwira ijambo kubera ko nta muntu uzi ibindi mu mutima hmm. cyangwa se ibindimo ariko bazabibona ibyo urimo uravuga se ntabwo babonyeho gake ko ndenze se eh. okay ntabwo mbizi iki se mani uri kuntera isoni bro mani mani kandi mani waje ubundi hano bakakureba mani asa na bruce melody bro umuntu ukunda bruce melody wa mukobwa ashakaga bruce melody ngo babane hano hari umutipe basa rumva barasa mani barasa hasi hejuru uri mushiki wa bruce se kumuvugira mvugira nde hari umudada wasariye bruce melody bamwita nde we wundi wari uri kurira <laughs> bamwita nde cya kidada bakita ngo iki cy'inzobe hmm. eh, yakubise umva bruce melody amutera indobo hmm. Hmm. arimo ararira mani kandi hano hicaye bruce melody murabona bruce melody eh. mushyize ku isoko <laughs> ndamutanze uramutanze uramutanze ndamutanze ariko nta nubwo nsa na bruce mani ntabwo bajya babikubwira se undi dusa ninde ni bruce melody wenyine wenyine dusa hehe igira hirya ntabona ko mudasa bruce bavuze ko isura ye idatwika <laughs> ntabwo dusa rwose bavuze ko ngo hari abanyamakuru bavuze ko isura yiwe idacuruza umva nkubwire yego ahari nticuruza ariko ibyo afite biracuruza ariko si isura ya kandi ibyo bicuruza ibyo bintu afite bicuruza iracuruza kubera ko urabibona ukishima ukavuga eh. turiya ni buruse kabisa sinsa na buruse buruse ndakwihakanye mwihakane ko ntawe muhuriye <laughs> ntawe duhuriye kandi uri kuvuga ko nyine murasa ariko ahari ntabwo wahagera mwihakane kuko ntaho wagera sori ndagukomerekeje ariko nibyo ako kana ariko ntabwo kari ngombwa oya ni ngombwa kuko urimo uramusebye <laughs> twikomereze kandi isura iracuruza hari ikiganiro negeze kubonamo avuga ngo ngo bamwe mu bantu bavuga ngo ngo ko isura yanjye idacuruza hmm. ubu ngubu ni no kumpamagara biba ikibazo eh, eh, hari abantu bateye gutyo ukuntu eh. hmm. nawe kutureba kuri moto yego reka dusoze tubabwira ngo Ah, bari badukurikiranye imana ibahereze umugisha rebeka mwamwumvisha aho muzajya mujya kumureba cyangwa se namwe niba mwana mukunze muzanatwandikire mutubwire ngo uzongere tugarurire rebeka aduhesho none hari kumwe na sheri we pana musaza wawe ntazongeye kukugenda inyuma sheri inde musaza wanjye yego bamuswaye tutavanga <laughs> tunaserere <laughs> tutavanga dusoho twari umuntu washaka gutereta atereta ndese wowe atereta njyewe eh. twikomereze uzabanza ubona amafaranga nzabanza mbona amafaranga rebeka turagushimiye turagushimiye